окнами вечер. Мы лежим и ужина ждем. И я знаю, больница не вечна, А завтра опять домой мы уйдем. Отчего же нас что-то тревожит? может химия ждет изнутри. Но она может, всем нам поможет, Бога тоже во всем благодари. Принесли, скоро, впрочем, нам ужин. Дождались мы охотно его прочим, нам нужен, очень нужен, нам прежде всего. За окном вечер тихо спустился, фонари вновь, как прежде, горят. Пусть чего-то во сне мне приснится, будто ужин несут нам опять. Дома снится больница и ужин, Где придется поесть так, когда Кроме ужина аппетит только нужен Вспоминаю его иногда с за окнами меньше, Мой любимый и ужина ждем. И я знаю, больница не вечна, А завтра опять домой мы уйдем.